Jadi apa pun poin paling penting saya pesan pada semua. Saya kata benda ni bukan satu kepentingan dan benda besar bagi saya pun. Dan kalau tuan-tuan boleh terima, hari ni kita duk bergaduh, duk berbalah, bumi bulat ke bumi spera. Saya nak tanya satu benda je. Kalau duduk dalam hak bulat, duduk dalam hak spera, semayang bang pun tak, apa beda? Kalau duduk dalam hak bulat ke hak spera, puasa pun tak pernah puasa, apa beda? Apa beda? Kalau duduk dalam hak bulat adalah spera pun zakat pun duduk lari. Orang duduk kejar bayar zakat, bayar zakat, kita duduk lari tak ada beda. Kalau duduk dalam hak bulat dan spera hari-hari buat jahat, hari-hari duk fitnah orang, hari-hari duk kutuk orang, hari-hari duk buat kerosakan, apa beda? Bergaduh pasal bulat ke spera. Tapi kalau kita nak tahu juga, nak tahu lebih, nak tahu juga untuk keyakinan bulat ke spera, kajilah. Saya berhenti setakat ni pun dah cukup. Tak perlu bagi saya. Saya ingat tak tahulah mungkin orang kata terlebih pula kalau masuk kubur insya-Allah lah kok malaikat tak tanya aku ustaz bumi ni bulat ke sfera insya-Allah tak ada lah soalan macam tu untuk saya. Saya nak tanya amalan-amalan kita besok.